hello friends welcome again in P R play मैं हूं प्रतीक और आज के सेशन में हम आपसे बात करने चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए वाइल्ड ड्राइविंग फास्ट जब हम अपनी कार को तेज़ी से चला रहे हों तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तो चलिए जानते हैं इसे तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको कार को फास्ट ड्राइव करते समय क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए सबसे पहली जो चीज़ है मैं आपको बता दूं आपको लाउड म्यूज़िक नहीं चलाना चाहिए कार में जब आप फास्ट ड्राइविंग कर रहे हो कनाडा में एक यूनिवर्सिटी है इसके शोध के अनुसार उनने पाया है कि 40 परसेंट तक इंसानी दिमाग काम करना बंद कर देता है अगर आप लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो आ, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं उस समय फास्ट ड्राइव कर रहे हैं तो आप एकदम से कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं अगर आप लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आप एकदम से अटेंशन अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ एकदम से अटेंशन होना है आपको एकदम से आपको कोई चीज़ एक्शन लेना है तो आप नहीं ले पाएंगे तो इसीलिए कभी भी ये गलती ना करें कि अगर आप फास्ट ड्राइव कर रहे हो उस समय आप लाउड म्यूज़िक सुने आप नॉर्मल वॉल्यूम पे ही म्यूज़िक रखें अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो फास्ट ड्राइव कर रहे हो तो दूसरी चीज़ आप स्टेयरिंग और ब्रेक को कभी भी एक साथ यूज़ ना करें अगर आप टर्निंग पॉइंट पे हों टर्निंग पॉइंट पे हों तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें अगर आप फास्ट ड्राइव कर रहे हो तो कुछ लोग क्या करते हैं कि आ, बिल्कुल उन्हें पता है कि जब हमें टर्न लेना है तो हमको अपनी कार को स्लो करना है ये तो सबको पता है पर आ, कई लोगों से ये गलती हो जाती है कि वो जो स्पीड है उसको पहले स्लो नहीं करते हैं वो करते हैं बाद में स्लो और ऐसी चीज़ बाद में दुर्घटना में बदल जाती है होता क्या है कि वो ब्रेक और स्टेयरिंग को एक साथ टर्न करते हैं जिससे कि उनकी कार स्किट हो जाती है स्किट होने का खतरा रहता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है या तो हाईवे से नीचे उतर सकती है या तो आसपास आ रही जा रही किसी और गाड़ी से वो टकरा सकती है तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अपनी स्पीड पहले से ही आप स्लो कर लें जब आपको गाड़ी को अपने टर्न करना हो तो तीसरी चीज़ हम बात करेंगे हैंड ब्रेक कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम आप अपनी कार को स्पीड में चला रहे हैं अगर कहीं ऐसा सिचुएशन आएगा जहां हमें एकदम से ब्रेक लगानी हो और इमरजेंसी में एकदम कार रोकना हो तो हम साथ में हैंड ब्रेक का यूज़ करेंगे स्पीड में ताकि हमारी उसके साथ स्टेयरिंग भी लॉक हो जाएगा और आप अपनी कार को अगर टर्न करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे तो ये सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है अगर आप स्पीड में और फुल प्रेशर से अपने हैंड ब्रेक का यूज़ करें अगर हाँ आपको हैंड ब्रेक का यूज़ करना भी है तो आप पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हैं थोड़ा यूज़ उसको हैंड ब्रेक को लगा के और तुरंत हटा दें फिर लगाएं फिर हटा दें अगर ऐसा ना करें जैसे कि आप एकदम से हैंड ब्रेक को तुरंत ऊपर पुल कर लें तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपको तीसरी चीज़ कंप्लीट चौथी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कभी भी फास्ट ड्राइविंग करते समय ऐसा ना करें आप टर्निंग के टाइम स्टेयरिंग को ऐसे टर्न करते हैं या तो सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं कि स्पीड में भी होते हुए भी वो एक हाथ से ड्राइव करने लगते हैं तो ये आपकी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आ, अच्छा ड्राइवर हूँ और मैं कंट्रोल कर लूँगा एक हाथ से तो ये सबसे बड़ी गलती है और अगर आप इस तरह से अपनी कार को टर्न कर रहे हैं तो ये तो आप फिर जानते ही नहीं कि असल में स्टेयरिंग को किस तरह से हैंडल करना चाहिए और उसका सही कंट्रोल क्या है तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि इसका सही तरीका क्या है अपने कार के स्टेयरिंग को कंट्रोल करने का जिसको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में भी वो आप वीडियो देख सकते हैं उसके बाद last but not the least की हमारी सीट एडजस्टमेंट हमारे मुताबिक बिल्कुल सही हो हम बिल्कुल कंफर्टेबल हो उसमें तभी आप कार को फास्ट ड्राइव करें वरना आप कार को पहले कहीं साइड में लगा के अपने सीट एडजस्टमेंट को सही करें तभी आप फास्ट ड्राइव करें आ, इसमें होता क्या है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं अपने स्टेयरिंग को और इसमें दिक्कत होती है या तो इसमें और भी कई तरह की गलतियाँ होती हैं कि अपने बहुत पीछे की तरफ वो अपने बैक रियर सपोर्ट को कर लेते हैं तो उसको भी हमें स्ट्रेट रखना चाहिए और जो है हमें नीचे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो पैडल्स हैं उस तक हमारा पाँव पहुंच रहा है सही से कि नहीं या तो जरूर से ज़्यादा फोल्ड तो नहीं हो रहा है इसका भी जो सही टेक्निक है हम किस टेक्निक से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सीट को हमेशा ड्राइव करने से पहले अपने मुताबिक अगर एक से ज़्यादा लोग ड्राइव कर रहे हैं आपकी कार को तब तो बिल्कुल इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए तो उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ में इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को और उसके बाद आप अपनी कार को सेफली ड्राइव करिए तो आज का ये वीडियो पसंद आने पे इसे ज़रूर लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करिए आपके अगर कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में या कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं हमारे लिए कुछ ऑडियो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी पे तो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं आज के लिए इतना ही अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय